Kom ons uh, sit so vir 'n oomblik en bid ons saam vras die Here om vir ons wysheid te gee. Here, dis lekker om vanaand uit die woord uit uh, te dink, te lees, te leef. Laat U naam vanaand groot eer kry. Laat U naam skyn en skitter. Here, dat U Heilige Gees ons leermeester sal wees, dis ons gebed. Lei ons in die waarheid, U waarheid. En Here, laat uh, die lig van die woord voor ons skyn Laat dit wees soos ons vanaand ook gaan leer dat U self die lig is en die lamp in Jesus se naam. Amen. Goed. So onthou julle dat ons Openbaring en as julle nou nie almal vlede jaar hier was nie, maak nie saak nie, ek wil vanaand graag hoofstuk 20 en 21 ander kan die wenpaal vat. En volgende week sommer so saam oor Openbaring in geheel nadink, die boodskap. Openbaring is 'n verhaal wat jou in Christus se verhaal innooi. En omdat ons nie altyd geleer is om Openbaring so te lees nie, maar omdat ons ly aan daai siekte wat ek altyd noem versitis, versitis, waar ons 'n versies uittrek wat vir ons werk en die res ignoreer, het ons van die Bybel 'n klomp verse gemaak. En dit het klomp ouens, hulle hele teologie gaan bou op 'n paar verse in Openbaring. Soos Openbaring 12 vers 13 die 666 merk. Of ehm um, ehm um, Althans Openbaring 13 vers 13 verder ja, daarso. Openbaring 12 sal dit nou nie gesê het nie. Openbaring 13. Of baie mense het hulle teologie gaan bou op Openbaring 20 vers 1 tot 6. Die duisendjarige vrederyk. Maar dis God se woord en God nooi jou uit om in sy woord in te kom. Jesus nooi jou in sy verhaal in. Jy nooi hom nie in jou verhaal in en vat wat se stukkies en brokkies en swaan jy wil hê en dan gebruik jy dit nie. So wanneer jy in Christus se verhaal ingaan, het ons gesien loop Openbaring tussen die eerste koms en die tweede koms van Jesus al die tyd. Onthou julle ons het gaan kyk in Openbaring 6 wat Johannes jou van die hemelvaart van Jesus tot by die wederkoms. Daai ruiters, daai wit perd en rooi perd en swart perd. Dit begin wanneer Jesus in die hemel ingaan en waar eindig hoofstuk 6 op die dag van die Here. En hoofstuk 7 doen presies dieselfde begin daar waar Jesus in die hemel ingaan en hoofstuk 7 eindig by die dag van die Here. So Openbaring vat jou elke keer op 'n so tydlyn deur die geskiedenis. En ons het in hoofstuk 7 het ons net so een keer aan die kant die wenpaal gekyk na die lewe ander kant die wederkoms en nou gaan ons vanaand daarmee besig wees. En uh, Johannes in Openbaring 21 begin met hierdie groot woorde. Toe sien ek. Johannes Openbaring 21 vers 1. Toe sien ek. En wat sien hy? Hy het dubbelvisie. Hy sien en en. Hy sien en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Hy sien twee werklikhede gelyk. En dis duidelik dat Johannes nie sien dat daar vernuwing plaasvind nie. Johannes is nie besig met vernuwing of hervorming wat hy nou sien is vervanging. Die ou hemel en die ou aarde is verby. So hierdie is 'n epog, dis op die breuklyn van die geskiedenis. Dis duidelik dat die Nuwe Testament drie tydlyne of drie epogge het. Ehm um, jy het die tyd uh tot en met Christus, dan het jy die tyd van Christus wat die Nuwe Testament die eindtyd noem, en dan het jy die lewe ander kant die eindtyd. En dis nou. En in hierdie epog sien ons word die eerste hemel en die eerste aarde vervang. Dit verdwyn. Dit hou op. Dit bestaan nie meer nie. Vers 21. Eh, Dit is verby. God sê so. Dis 'n kosmiese gebeure. Al die tekste in die Nuwe Testament wat werk met die einde en met die eindtyd. Uh Markus 13. Jy kan uh, dit baie mooi daar gaan lees hoe 2 Tessalonisense 2 1 Petrus 3. Ehm uh, ekskuus tog 2 Petrus 3. Al hierdie tekste veronderstel dat wanneer God verskyn word die kosmiese ligte afgeskakel. Onthou julle? Die son sit af, die maan word soos bloed by die wederkoms want dit kan nie meer skyn nie. So daai beeld van die maan wat bloed word, daai bloedmaan beteken net God sit die bloed, die maan af. Die maan het nie meer lig nie. Die son het nie meer lig nie. God sit dit af. Want die ou Grieke en Romeine het geglo dis gode, hierdie goed wat hier in die lig hang. Daarom het hulle die name van gode, Venus en Jupiter en Mercurius en Mars. Ehm, um, maar God, as hy kom, skakel hy die ligte af, rol hy die heelal op. Hy word die Here en daarom vervang hy, hy vernuwe nie, hy vervang die ou aarde en die ou hemel. Ek dink dit is belangrik dat ons dit moet hoor dat God ook 'n nuwe wêreld skep. Want um, ek weet nie, maar ek herinner my dat ehm um, ek dikwels in die kerk gehoor het van die siele Ek herinner myself van 'n leraar wat gepraat het daar soveel siele in die gemeente. En ek herinner my dat daar baie keer gesê is God wil my siel red. En ek het gewonder wat of dit 'n vreemde substans of 'n ander substans as ek is dat ek ek is en dat ek ook 'n siel. En ek hoop ons twee sal eendag by mekaar kom, maar die Nuwe Testament sê God wil ook sy aarde red. En is tog jammer dat ons as Christene dit nie verstaan nie. Ek praat Hebreë, dat ons nie onthou die heel eerste bekendstelling van God soos wat die kanon loop is dat God die skepper is van en die hemel en die aarde. En dat die wêreld, die aarde, die kreature wat hy maak, die skepping, die plante uitermate belangrik is. God stel nie net in mense se siele belang nie. Hy hy hou van plante en hy hou van diere en hy hy die die keurigheid en die mooiheid en die aangrypendheid van Genesis 1 se skepingsverhaal en Genesis 2 se skepingsverhaal sê vir ons God is uitermate lief vir sy handewerke. Die hele kragtoer wat die Here met Job doen, daarvan Job 37 af Job 38, vat God Job na sy skepping toe. God wil hê Job moet sien. Job, kom kyk hoe mooi is dit. Kyk, het jy die see opgedam? Het jy die waters bymekaar gemaak? Het jy vir die seekoeie en die krokodille hulle krag gegee? Job, kom kyk. Sê jy wat vir die lammetjies kos gee? So die Here is so opgewonde oor sy skepping. En daarom is dit nie onbelangrik wat Paulus sê, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde nie. Dat Johannes dit sê nie. Daarom is dit nie onbelangrik dat Paulus sê in 1 Korintiërs 15, ons kry 'n nuwe liggaam. Ons kry 'n nuwe geestelike liggaam. So God red nie net siele nie, hy gee ook 'n nuwe liggaam. Goed, so hierdie is belangrik. En die eerste hemel, die eerste aarde is verby en die see is ook daar nie meer nie. Dis interessant dat Johannes dit sê, want die see word ook onder andere in Joodse tradisie met die bose geassosieer, een van die woonplekke van die duiwel. So die duiwel en sy blyplek is weg. Dit beteken nie daar's nie 'n maagheid in die hemel nie. Iemand het eendag vir my gevra gaan daar is daar nou nie meer 'n maagheid nie. Ek sê jong, ek dink nie dit gaan maagheid heet nie want hy sê die see is nou weg maar die punt is nie die see word hier simbolies van die bose se aanwesigheid onthou julle in openbaring hoofstuk 4 as Johannes daar in die hemel instap dan sit soos 'n spieelgladde see voor God Dit bedoel ook die sataniese rimpelings is nie in die hemel nie want die Satan is nie daar waar God is nie. God laat hom nie in sy teenwoordigheid toe nie. So die afwesigheid van die see sê ou Grieks Romeinse denke Poseidon en al die watergode die Joodse denke van as die sataniese magte demone nie in die woestyn bly of in onrein diere nie of in die ruimte se in die lug nie dan bly hulle baie keer in die water dis nou weg goed so die eerste hemel die eerste aarde is verby vers 2 en ek sien die heilige stad die nuwe die nuwe Jerusalem uit die uit die hemel Dis 'n aangrypende beeld. Loshande, geen twyfel nie. Jesegiel 40 tot 48 is die agterstorie. Die groot profeet Jesegiel vertel van hoofstuk 40 tot hoofstuk 48 van sy profetiese boek. Hy eindig in hoofstukke, onthou hy het 48 hoofstukke en hy eh, hy vertel van die die nuwe Jerusalem. God se droom van 'n nuwe Jerusalem. Dit is die agterstorie. Johannes gebruik as te ware om te sê kyk God se woord word waar Esegiel se droom van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En nou word die stad 'n bruid genoem. Onthou julle toe ons hoofstuk 19 gelees het, was ons by 'n troue in die hemel, bedoel ek. Toe Christus en sy bruid, die kerk, getrou. En die kerk was ook die genooides, hulle is te gelyk en die bruid en die genooides. Johannes gebruik sy beelde wyd. En toe was mense die bruid. Baie interessant, nou is die stad die bruid. Die Nuwe Testament gebruik graag die beeld dat die kerk bruid van Christus is. Markus 2. 2 Korintiërs 10. Openbaring 19. Maar nou is die nuwe stad en ons weet sy se bruid want haar skoonheid word in vers 18 tot 21 ons sal sien soos 'n tipiese bruid wat ehm um, goed versier is. Ek sal nou ek sal by daai beelde draai maak. Maar solank kan ons sê sy het al die klere aan van kosbare bruid wat ehm um, versier is. So dis 'n huweliksstad. Nou word die stad die plek waar die huwelik tussen God en sy mense ewig afspeel. O, dis 'n vreugdestad. Daarom, geliefdes, is dit lewensbelangrik dat ons weet God red nie net siele nie, hy maak 'n stad. Dis soos 'n troue. Dis die beeld wat jy altyd in die Nuwe Testament kry met die lewe by God, die ewige lewe. Dit is die lewe wat 'n fees is. Dis die lewe wat 'n maaltyd is. Dis die lewe wat eh, 'n uh, bruilof is. Dis die wêreld van God, die wêreld van fees. Goed. En ons sien dis 'n wonderlike plek. Ek wil graag so 'n oombliekie jou aandag vra vir die aangrypende vergelyking tussen Openbaring 21 en Openbaring 17 en 18. Mens moet dit nie miskyk nie. Ek wonder of jy kan onthou en maak ook nie saak nie as jy ook nie hier was laas jaar daarvoor nie, maak nie saak nie. Maar in Openbaring 17 en 18 as ek 'n oomblik tree kan teruggaan. Het Satan sy laaste troefkaart gespeel in hierdie narratief van Openbaring 21. Herinner julle julle dat Satan die draak op die toneel verskyn. Herinner julle julle daar in hoofstuk 12 het ons van die draak gehoor wat gesien het daar word 'n kindjie gebore en toe word hierdie kindjie weggeruk hemel toe. En toe sien Satan agterna en toe het ons vir mekaar gesê ons kan dit presies op 'n tydslyn bepaal, dis met die weet met die hemelvaart. En toe is die draak uit die hemel uitgegooi en sy trawante saam met hom En toe het hy in hoofstuk 13 op die seestrand gaan staan. Einde hoofstuk 12 kry hy van 'n dier uit die see. Jy's daai see wat nou weg is in die hemel en hy kry 'n dier uit die aarde. En toe het ons uit die teks gesien dat hierdie dier wat uit die see kom Jesus naboots. Hy het God se lasterlike name soos wat Jesus die name van God op hom het in hoofstuk 19. Hy het 'n wond aan hom wat genees het soos wat Jesus die geslagte lam is boots hierdie dier hierdie wonde van Jesus na. Ons het gekyk na die diere uit die aarde, die een wat die 666 afdruk dat hy die ehm um, namens die hierdie dier regeer soos die Heilige Gees op Christus fokus, fokus hierdie tweede dier op uh, hierdie eerste een, hy boots die gees na so ons te sataniese trio. Maar hulle maak dit nie. En uiteindelik in desperaatheid kry die Satan vir hom 'n vrou Herinner julle julle in hoofstuk 17, Babylon is haar naam. En dit is 'n skrikwekkende vrou. Ons onthou sy het haar plek op die sewe heuwels, Roma Septicollis, dit is dalk simboliek van die Romeinse ryk in daai tyd. Maar dis 'n sataniese vrou wat met bruilofsklere versier is wat ehm um, haar haar haar haar haar brandstof is oorspel, seksuele immoraliteit, haar brandstof wat sy inneem is die bloed van gelowiges. Sy drink gelowiges se bloed en sy ureer. En toe in hoofstuk 18, as jy onthou, was ons by haar begrafnis. Die tannie se fit is uit, die Here het vir haar geklop vinnig. Maar Babylon is die stad op aarde wat goddeloosheid verteenwoordig. En nou moet jy dit kontrasteer want Johannes wil hê jy moet dit sien. Want ons sien baie Babels in ons dag ook. Onthou jy ons het vir mekaar gesê Die heel eerste Babylon was Rome. Maar alle godlose en goddelose koninkryke dra iets van die karaktereienskappe van Babel. En ek wil net so 'n paar saam met jou uitlig. Ek lees in Openbaring 21 vers 1 en 2 van God se nuwe stad, die heilige stad. God se ewige stad, is 'n heilige stad. Babel, lees ek in hoofstuk 18 vers 5, net so daarna toe blaai lees ek die woorde van hierdie stad by haar begrafnis. Haar sondes het tot by die hemel opgehoop. So Babel was hierdie aardse stede. Alle stede waar Babel, waar die sataniese magte, waar sonde hoogtyd vier, is sondeneste. 19 vers 2 God se nuwe stad, ekskuus tog 21 vers 2 God se nuwe stad is 'n bruid. 17 vers 1 Babylon is 'n sedelose vrou. Sy's 'n prostituut. So die kontras wat jy kry tussen die stad van God en die stad van die wêreld. Dis nogal belangrik Openbaring wil hê mense moet dit aanvoel. Vers 3 Hoofstuk 21 vers 3 Die nuwe Jerusalem is die woonplek van God. 18 vers 2. Geval geval het die groot Babylon, dit het die blyplek van bose geeste geword, die skuilplek van onrein geeste, die skuilplek van alle onrein roofvoëls, die skyn die skuilplek van alles wat onrein en afskuwelik is. So dikwels is dit demone, die wêreldse stede is hierdie demoniese gemors. Stad van God is sy bruid. Vers 4, hoofstuk 21 vers 4, die nuwe Jerusalem is die stad van lewe. Hy sal die trane afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie. Hoofstuk 17 vers 6 hoor ek van Babel dat ehm um, dat hierdie stad die plek is van dood waar gelowiges op dood gemaak word, waar hulle bloed gedrink word. Ek hoor in hoofstuk 21 en ons sal nou terugkom vers 23 tot 25. God is die ewige lig van sy nuwe stad. Die aardse stad Babel is 'n stad waar donkerte uiteindelik alles wat oorbly as God die lig afsit van daai stad. Die lig van 'n lamp 18 vers 23 sal nooit weer in jou skyn nie, sê God oor Babel. 21 vers 27 God se stad is 'n stad van reinheid. Rein mense mense wat gewas is in die lam se bloed, maar rein in hulle lewe is daar welkom teenoor hierdie immorele stad waar sonde wat jy nie eers aan kan dink nie hoogtyd vier in Babel. 22 vers 14 Die nuwe Jerusalem, die tuiste, die heimat, die groot stad waar al God se kinders gaan bly. Teenoor 18 vers 4 die wegkruip plek, die wegvlug plek waar dit jy moet pad gee. Geliefdes, wat sê dit vir ons? Dit wil vir ons sê gelowiges, jy en ek. Dis nie ons werk om elke teken van Babel te gaan uitsnuf van jy jy moet maar net jou oë oop maak, dan sien jy elke dag tekens van Babylon rondom jou. Nie waar nie. Dis nie ingewikkeld nie. Jy moet maar net ehm um, kyk hoe party politici optree of is dit dalk die meeste, ek weet nie, maar maak nou nie saak nie. Dan sien jy oral die spore, die vingerafdrukke van Babel. En die een ding wat ek agterkom het, dalk is ek um, naïef, maar soos ek ouer word, kom ek agter die wêreldleiers gaan nie die wêreld verander nie. Politici gaan dit nie doen nie. VVO gaan dit nie doen nie. Die wêreld gaan nie van self beter word nie. Dit gaan nie. Ek het 'n vermoede. Nee nee, ek het dit op goeie gesag van Paulus dat dit sal slegter word. In die laaste dae en ons is daar, sal dit slegter wees. Want dit is asof die Satan sy laaste stuiptrekkings het sy volgariteite uitmors oor die wêreld, sy bloeddorstigheid uitmors. Dis realiteite. En daarom het gelowiges hierdie vaste wete wat Paulus op sy eie manier in Filippense 3:20 uitroep, ons is burgers van 'n hemelse politieuma, sê hy in die Grieks, van 'n hemelse nuwe wêreld. My burgerskap, my reisdokument, my visum, my burgerskap is by die Here. Dit beteken nie ek vlug uit die wêreld nie. In die sin van ek gaan bly in 'n klooster nie, maar die ouens het dit ook al probeer, dit help nie. Sondag gaan saam. Het ek ook agter gekom by kloosters. Maar dit beteken jy lewe met 'n verwagting. Maak nie saak wat in hierdie wêreld gebeur nie. Daar wag 'n nuwe Jerusalem. Daar wag 'n nuwe Jerusalem. Daar wag 'n nuwe Jerusalem sit volgende daar by die kerk waar ek gepreek het en 'n ou wat ehm um, ek wat ek goed leer ken het daar in die gemeente daar by Kerk sonder mure. Kom sit na die diens by my en hy sien hy lyk like, fyseer het en hy vertel vir my, jy weet Stefan, ek sien hierdie week was ek in 'n hijack, hulle het my amper dood geskiet. En ek sê en hy sê vir my ek weet jy's ook al deur. En ek en hy sit daar ons bid saam. En soos ek huis toe ry en ek gaan nou nie sê wie nie, maar een van my ander baie goeie vriende bel my. Baie goeie vriend. Hy sê vir my vanoggend vroeg was hy na hijack, hulle het hom amper geskiet. Hulle het trouens op hom geskiet. Hy het weggery. En ek ry huis toe en ek sê vir die Here: Here, dankie dat U hulle gered het. Maar Here, ek weet een ding. Here, as U hulle as U gesê het dis reg hulle kan huis toe kom, was hulle by U. Geen twyfel nie. En ek vertel vir jou vriend vir my wat ek ook al baie vertel het, Hy sê, "Hoe het jy dit verwerk toe hulle daai 9 mm so teen jou gedruk het?" Ek sê, "Ek onthou toe ek so op my knieë gestaan het, het ek een gebed gehad. Ek het nie gesê, "Here, red my nie." Ek sê, "Here, ek kom huis toe, kom haal my." My teologie sin gemaak. Here, kom huis toe. En ek dink dit elke keer as ek hoor van iemand wat ek ken en op mense wat ek nie ken nie wat sterwe, wat die Here ken. En ek onthou die oom wat vir my gevra het laas jaar Ek is nou 86. Jy moet nou vir my sê of hierdie evangelie die waarheid is. Dit was om Pik Botha, die ou minister. Nou vir my sê of dit die waarheid is om aan voor sy dood. Want ek het in 86 jaar baie sondes bymekaar gemaak. Sal Christus vir my genoeg wees? Ek kan hom vertel van hierdie nuwe Jerusalem. En dis of soos wat C.S. Lewis gesê het of kyk Lewis het die ding gesê, dis 'n skokkende ding in meer Christianity in die vorige eeu. Hy sê met een ding van Jesus weet Hy's of 'n mal man of hy's die Messias, daar's geen middelgrond nie. Daar's geen middelgrond nie. Want geen mens wat sê ek is die brood, ek is die opstanding, ek is die seun van die mens, hy's of sertifiseerbaar of hy's God. Kies. Daar's nie middelgrond nie. Dis nie so bietjie van Jesus, 'n bietjie filosoof, paar oulike dinge, soos baie ons probeer. Of jy glo hom al die pad tot daar. En dit was my troos, het ek vir ou vriend vandag gesê. Toe ek daar staan te weet ek ek sien 'n nuwe hemel. En ek onthou toe ek my ma moes begrawe, sy's dood toe ek in Amerika was en toe ek terugkom, het ek geweet daar is 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel. En dis nie vals troos nie, dis nie 'n suikerlekkertjie, 'n suikerklontjie wat jy vir iemand sê en dan hoop jy hulle voel beter nie. Dis die realiteit of jy dit glo of nie. Dis die werklikheid. Johannes sien dit, hy's aan die ander kant. Hy sien 'n nuwe stad. So jy gaan Babel sien aan hierdie kant, maar verragtig met jou oog hou, daar's 'n nuwe Jerusalem. En ehm um, kom ons gaan kyk 'n bietjie, kom ons gaan so 'n stappie dieper in hierdie nuwe Jerusalem in. Ons gaan so ons maak ons tree so bietjie korter. Kom ons gaan kyk hoe Johannes dit beskrywe want hy volg die presiese die presiese roete van die Nuwe Testament. Ehm um, kom ek begin by by by Johannes, by by Jesus self in die Johannes Evangelie. Die ewige lewe sê ons vir mekaar as ons die Johannes Evangelie lees, is nie in die eerste plek 'n plek nie, maar dis in die eerste plek 'n persoon. Kan ek weer sê, die ewige lewe is nie in die eerste plek 'n plek nie, dis in die eerste plek 'n persoon. Wat sê Christus, wie in my glo, het die lewe. Johannes 5. Wat sê Jesus in Johannes 14? Ek is die pad, die ware en die enigste pad. Niemand kom na die Vader deur my nie. So vir Jesus is die ewige lewe nie die eerste plek 'n plek waartoe jy gaan nie. Dis 'n persoon na wie jy gaan. Dis om by Christus te wees. Dis die grootste troos en is die belangrikste skuif as jy oor die lewe na dood dink wat jy behoort te maak, dink ek. Ek het al vertel, maar ek kan herinner my um altyd aan die verhaal so 2 jaar terug van 'n jong dame wat um met my gesels wat hier baie hartseer is 3 maande na haar huwelik is haar man tragies dood in 'n vratsongeluk. En sy vra vir my sal sy hom in die hemel sien. En ek sê vir haar, ek gaan vir jou iets nou sê wat dalk nou nie vir jou soos goeie troost klink nie. Maar dit gaan jou vir altyd raas jy mooi daaroor dink. Die vraag is nie vir jou man in die hiernamaals gaan sien nie. Die vraag is of jy en hy Christus gaan sien. Dit's 'n beter vraag, 'n groter vraag, 'n heiliger vraag om te vra. Ek gaan die Here sien. Jou troos is nie in die eerste plek of in die tweede plek dat jou geliefdes gaan sien nie. Jou troos is dat jy Christus die Here gaan sien. O, daar's genoeg afgeleide tekste dat daar herkenning is en so voorts, maar die Nuwe Testament se heel eerste troos is nie hoe lyk daai plek nie, maar wie is daar. En daarom begin ons by eerste persone eerste, nie eerste dinge eerste nie. So Johannes begin eers vir jou vertel wie is in die hemel voordat hy vir jou vertel hoe dit lyk. Want vir Johannes gaan dit oor die verhouding vir Paulus gaan dit oor die verhouding. Hy sê nie hy gaan hemel toe nie, hy sê ek gaan na Christus toe, sê in Filippense 1. En ons het dit in die kerk 'n bietjie afgewaater. Ek verstaan, ek wil nie ekskuus dit krities sê nie, maar ek dink ons moet dit ook meer Bybel sê. Jy weet, ek gaan hemel toe. Nee, jy gaan na Christus toe. Sê dit soos die Nuwe Testament dit sê. Dis nie verkeerd as jy dit sê nie. Jy verstaan tog wat ek bedoel. Dis nie krities nie. Maar maar maar ek sal eerder wil reg sê ek gaan na Jesus toe. Hy nooi my. Gaan nie in die eerste plek na 'n plek toe nie. Gaan in die eerste plek na Christus. En dis wat hoofstuk 21 ook vertel. Kom ons gaan kyk. Ek lees in die Grieks dat hy eh, dat ek hoor daar's 'n harde uitroep vers 3, die woonplek van God. En uh die Grieks speel dit baie mooi. Dit uh dis dieselfde woord skene wat ons kan vertaal in Afrikaans met 'n tempel. Dis die woord wat in die Ou Testament gebruik word in die Griekse Ou Testament vir die tabernakel vir die tent wat Moses saam met sy volk gehad het, onthou julle? Dis dieselfde woord wat Johannes gebruik in Johannes 1:18, nee Johannes 1:14 waar Jesus sê Christus het onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid gesien. Wat hy het as die enige gebore seun van God van die Vader. Dan sê Johannes Christus het onder ons kom sken, no o, kom tent opsit, kom tabernakel. En nou staan daar God, kom hy die die die woord word twee keer gebruik daar in die Grieks. God se ewige tabernakel. God as daar staan um in vers 3, sy woonplek is nou by die mense, dan sê ek het nou kom vir ewig tabernakel. Ek kom bly nou by julle. Johannes 1 is dit Christus. In Openbaring 21 is dit God die Vader. En hy sal by hulle bly. En hy sal sy volk wees. En ek het gedink toe ek na hierdie tekste kyk aan aan 'n klomp Ou Testament verse wat gedroom het oor 'n dag dat dit sal waar word. En ek gedink hoor net hoe hoe sê Levitikus um, ehm, 26 vers 11 en 12 dit. Ek sal by julle woon, sê die Here. En nie afskeid aan julle hê nie. Ek sal by julle bly en julle God wees en julle sal my volk wees. Dis die droom van Israel. Dis die droom van Jeremia 31 God wat sê ek sal by julle bly. Dis dieselfde droom van die groot profeet Jesegiel dat die Here sê ek sal onder my volk kom woon. Nou is dit waar. Dit het gebeur. God het kom intrek in sy nuwe Jerusalem. God bly. Die woord van God het waar geword. Die hele Ou Testament is in vervulling. Levitikus, Jeremia, Jesegiel, Jesaja, jy noem dit. God bly by mense. Ek onthou my skoonpa en ek het een keer 'n lekker gesprek gehad. My skoonpa het op teologie gestudeer. Hy was 'n goeie dopper, maar hy het um, nooit plaag maak. Ja, doppers is goeie mense. My skoonpa was al drie, maar uh, <laughs> nee, ek terg altyd. Ek het my een kollega by Tikkies het altyd gesê hy ken uh, hy, uh, ons het ons die sekretaresse daar by die universiteit by die teologiese fakulteit se biblioteek T.A. Hekroot. My kollega het altyd gesê hy hy ken uh, net drie doppers en T.A. Hekroot is al drie en hulle al drie is oulik. Ehm um, nee. Skuskat, my vrou kom uit die goeie gereformeerde kerk. Ehm um, Maar my skoonpa en ek, my skoonpa het vir my gesê sal ons ooit God sien, hy's te heilig. Maar ek sê pa, dis 'n goeie opmerking. Kom ons gaan kyk, kom ons gaan lees die tekste. Kom ons gaan sit by by ons rabbi, by Johannes wat dit op skrif gesê het. God sê hy sal by ons bly. En ons gaan sien, almal gaan hom eweveel sien. Die boedorp en die onderdorp is weg. Die die elite Christene en die gewone Christene, die eerste klas Christene en die agtergeblewe Christene is nou weg. Die Here, wanneer jy God sien, is dit die groot gelykmaker. Of jy soos die man aan die kruis langs Jesus in Lukas 23 met jou laaste asem tot bekering kom, of jy saam met Timoteus van jou kinderdae af die Here dien, o jy sal God sien. God waarborg. O, onthou jy Jesus se gelykenis in Matteus 20 of jy oggend vroeg begin werk het of 'n middag 5uur? Die Vader sal die loon gee van genade. Goed. So vir ewig is God by mense. Die dinge van vroeër is verby vers 4. Dis 'n geweldige woord. Ehm um, dat dat die ou dinge het verbygegaan. Kom ons kyk 'n bietjie van die ou dinge wat verby is vers 4. Die trane. Dis 'n baie mooi, die Grieks beskryf dit baie mooi dit is vooruit afgedroog. Dis soos wat jy by die hemel aankom, is as te ware of God sy sakdoek uithaal en en en dit afvee. En die trane van jou afvee. En en en alle trane opdroog en jy net nooit weer kan huil nie. Jy het nie jy het nie traantliere in die nuwe Jerusalem nie. Kan nie huil nie. Trane is afgedroog. God droog self die trane af. Hy het 'n sakdoek vir elkeen wat by die hemel aankom. En hy droog die trane af, sê Johannes. Ehm um, die dood is weg. Grafplase staan leeg, die dood het verloor, die dood het gesterf. Klagtes, pyn, leed, lyding, die dinge van vroeër, hierdie werklikheid, Babel, hierdie Babelse werklikheid, hierdie Babelse chaos wat jy en ek beleef ook in ons eie land, is weg. Dis die droom van 'n Christen. Dan hoor ek hoe roep die filosowe uit, "Pie in the sky. Wat 'n valse evangelie. Julle sit julle hoop op iets doer." Nee nee, sê C.S. Lewis wat ek ook aangehaal het net nou. Hy sê Christene wat die beste en die helderste verwagting het van die Here se koms en die wederkoms, is die mense wat die mees aktief is hier en nou vir Jesus. Hoe meer jy daar verstaan, hoe meer doen jy hierdie kant vir die Here. Want jy weet, dis nie 'n storie nie. Jy sit nie maar net en wag op God nie, jy lewe tot hy jou kom haal. Ek onthou toe ons 'n jong ouetjie was, ehm um, was daar so sitkom op eh, BBC van 'n ouete huis in Engeland. Waiting for God was sy naam. Nou ons sit nie in 'n ouet huis en wag op die Here nie. Ek niks fout met 'n ouet huis nie, maar ek verstaan, dis nie soos nou sit ons maar en wag nie. Jy sit nie maar en wag of soos hy tannie gesê het nou moet die Here my maak kom haal nie. Jy is besig tot die Here kom. Jy onthou wat was ons aftreë teks? Openbaring 14. As ons sterf sal ons rus van ons werk. Dis enigste aftreë teks in die Nuwe Testament. Jy het nie pensioen by Jesus totdat jy jou asem uitblaas nie jy sal rus na jou dood. So die dinge van vroeër is verby en dan sê God sewe dinge. Van vers 5 tot 8, sewe maal is God aan die woord of wel hy sê sewe afsonderlike dinge. Die lewende God praat nou. So nou hoor ons is nou aan die kant die wederkoms. En dit gaan oor die wies wie. Dit gaan oor eerstens die verhoudings is reg. Wat is weg? En nou kom sê God sewe dinge. Kom ons gaan kyk in 21 vers 5 tot 8. Nommer 1, kyk Ek maak alles nuut. Kyk. Let op letterlik. sien raak. Julle kan nie die wêreld beter maak nie. Julle kan nie die wêreld verander nie. Jy kan nie jouself verander nie, as jy eerlik is. Ek maak alles nuut. En dit wat jy nou sien Johannes, is God. Dis nie ekskuus een of ander uh, produksie nie. Dis nie een of ander vertoning nie. Dis God se nuwe wêreld. Skryf dit op. Nou God het van die begin af vir Johannes gesê hy moet opskryf. Hy het van die begin af gesê skryf neer want jy kan neerskryf wat betroubaar is. Jy kan ook meet wat betroubaar is. Ons gaan nou sien, jy kan die nuwe Jerusalem meet want hy staan. Jy kan niks meet in Openbaring wat gaan wankel nie. Ons gaan nou weer kyk daarna. As Johannes die meetstok sien. Maar jy kan ook net opskryf wat God bevestig. Skryf op. Dis nie vals nuus nie, dis nie fop nuus nie, dis nie fake news nie. Skryf op, Johannes. Skryf op. Dis die waarheid en is betroubaar. Twee dinge. Dit is waar bedoelende feitelik ooreenstemmend met wat gaan gebeur feite korreleer maar is ook betroubaar hoe Johannes dit gaan neerskryf. Dis dis dis twee kante van die waarheid, twee geldige kant. Bedoel nie twee kante nee, dit beteken die waarheid het hierdie veelkantigheid. Feitelike ooreenstemming tussen dit wat Johannes sê en die feite, dit gaan feitelik so wees, maar tweedens Johannes beskryf dit ook met insig. Dit is 'n betroubare waarheid waarop jy genooi word om jou lewe te bou. Dis die waarheid. Want baie ouens het waarheid. Maar is dit betroubaar om jou lewe daarop te bou? Dis die vraag. En Johannes en God sê jy kan. Jy moet. Derde ding wat God sê. En dis 'n baie mooi, dis interessant in die Grieks, die konstruksie. Dit het reeds gebeur. Dit is in 'n perfektum vorm. Dit het klaar gebeur. Dis afgehandel. Die slottoneel, Johannes, wat hoe ver ook al of hoe naby ook al gaan gebeur, is klaar. Dis asof ehm um, hoe sal ons mekaar sê? Asof God Johannes hierdie sleutel gat laat loer van die van die ewigheid. Dat hy vir hom in die brandlys van die hemel invat en vir hom die geklassifiseerde inligting wys van die slottoneel van die wêreld. Nee nee, van die ander kant die slot toneel. En hy sê vir Johannes, Johannes, dit het klaar gebeur. En dit laat my ook dink en teoloë ook altyd dink aan aan die twee groot woorde van die Nuwe Testament. Ons onthou die een baie goed en is reg ook. Jesus se woorde aan die kruis, Johannes 19, tetelestai. Dit is volbring. Maar dalk moet ons dit saam met Openbaring 21 vers 6 sê. Gegonan, die Griekse woord. Dit is verby van ginomai, die Griekse woord van gebeur in die perfektum vorm, vorm gegonan. Dis verby. Dit het klaar gebeur. Jesus roep aan die kruis uit. Dit is volbring. God roep uit. Dit het klaar gebeur. Dis die storie, die autentieke verhaal van die Nuwe Testament. Die ehm um, handelinge van ons Here Jesus aan die houtkruis die groot handeling van God as hy vir sy apostel Johannes sê, Johannes kyk. Kom ek gee vir jou vinnige blik op die ewigheid. Johannes, niemand. Waaragtig geen mag in hierdie wêreld, geen bose mag, geen wêreldheerser kan iets doen. Hier is die finale episode, die finale era van die heelal. Dit het reeds gebeur. Dis mooi, né? Nee? Vierdens, nog reg is warm as. Kry koffie as jy moet. Ek weet nie dit help vir 'n koffie help vir enigiets. Hier's goeie koffie. Ek sien jy het nou nou gaan al. Goed. Hoofst die vierde sê God. God sê sewe dinge in hierdie paar verse. Die vierde, vierde wat hy sê is vers 6. Dit het klaar gebeur. Ek is die alfa en die omega. Die begin en die einde. Dis die woorde wat uit Jesaja kom, Jesaja 44. Dis die woorde wat soos 'n refrein speel deur Openbaring. Die Alfa, die Omega, die eerste en die laaste letter van die Griekse alfabet, A en Z bedoelende. Ehm um, begin en einde, arche, begin, telos, einde. Die woorde arche kom baie voor, onthou jy Genesis in die begin? In die begin het God geskep. Onthou jy Johannes 1 vers 1? In die begin het God uh in die begin het hy was die woord daar. En hy het met ons gepraat en hy was die woord by God en die woord met God. Markus 1 vers 1 Die begin, die arge van die goeie nuus van Jesus Christus. So drie Bybelboeke begin met arge. In die Hebreëus en die Ou Testament As jy die Griekse teks lees in die begin Johannes 1, Markus 1, maar God homself sê ek is die begin en die einde en alles tussenin. En dan vers die 5de wat God sê ek sal verdorstiges gee verniet uit die fontein van lewende water. Taal van Jesaja. Ek onthou Jesaja 55 vers 1 Daai pragtige, pragtige teks. Kom ons lees dit net saam. Kom almal wat dors is. Kom na die waters. Selfs die wat ook nie geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. God se uitnodiging ook in hoofstuk 11, hoofstuk 14, hoofstuk in hoofstuk 22 kom. Dis die refrein van Openbaring. God wat eintlik nog vir Johannes sê Johannes sê vir mense daar's tyd, hulle moet kom. Dis 'n bekeringsoproep. Dis 'n evangelisasie oproep. Dis die taal van gaan na die wêreld toe en gaan nooi hulle. Dis verniet. Die evangelie is verniet. God se lewe is die lewe wat hy uitdeel is verniet. Sy fees is verniet. Lewende water. Sestens sêste wat God sê. Elkeen wat die oorwinning behaal 21:7. 21 vers 7. Elkeen wat die oorwinning behaal sal dit alles kry. En dan letterlik klank verklank die taal van 2 Samuel 7 vers 14 letterlik wanneer God sy knegt Dawid roep um, om om om om eintlik um, die gesalfde te word die taal van en ek sal sy God wees en hy sal my seun wees. O die hele Ou Testament vloei hier in die Nuwe Testament in. 2 Samuel 7. Dit word waar. God wat vir Dawid sy sy sy koninklike priesterdom gegee het by wyse van Spreuke. O ek sal vir jou alles gee. Jy sal my seun en dogter wees en ek sal jou God wees. Wenners kry alles. Maar daar's 'n waarskuwing. God draai nie doekies om nie. Hy sê 'n sewende ding. Vers 8. Maar die wat bang en ontrou geword het. Die losbandiges, die moordenaars, onontseedlikes, bedrieërs en afgodsdienaars en leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand, die tweede dood. God stel die eindoordeel uit tot by die einde. Dis die punt. God probeer straf uitstel met die hoop dat dit sal afstel. God roep sondaars tot bekering sodat die straf sal verbygaan. Christus wil die vuur doodblaas en daarom daarom dat ons hierdie woorde hoor. Dat ehm um, daar 'n waarskuwing is ook in hierdie woorde. Dat daar ook 'n ander kant is verskoning, 'n eindoordeel en 'n ewige plek van verdoemenis en verlatenheid. Nooit, maar nooit gebruik die Nuwe Testament die hel as evangelisasiemateriaal nie. Dis net bloot 'n feit. Dit word gekonstateer dis hoe dit is as jy nie aan God glo nie. Jy dreig nie ouens met die hel om hulle in die hemel te kry nie, soos ek elke dag sê, dit moet sleg gaan in die hemel as jy die hel nodig het om ouens in die hemel te kry. O, die uitnodiging is klaar gerig Die uitnodiging is daar's 'n feesmaal, daar's 'n God wat trane afdroog as hy jou nie kan nader trek nie. Maar weet net, dis 'n feit soos 'n feit is. Daar is ook 'n ewige verdoemenis wegwees van die Here. Die sewe dinge, die sewe grepe van die lewende God. Sy eerste woorde ander kan die wederkoms bywyse van spreuke wat ons nou al het. God se taal wat jou in die nuwe stad invat. Die die verklaring van die Here. Kyk net weer. Dis wat God verklaar as jy in sy nuwe stad inkom. Ek maak alles nuut. Dis die dis die refrein, dit is die volkslied as jy wil van die nuwe Jerusalem wat ons gaan uitsing. Skryf, dis waar. Dis die die dokument wat ons nou al met ons lewe kan skryf. Dit het klaar gebeur. Daarna toe is ons op pad. Ons sien uit, soos jy uitsien na die grootste vakansie, na die grootste deurbraak. Daartoe gaan ons op pad wees. Dit het klaar gebeur. Dit is verby. Dit kom. Dit lê voor. Die Alfa en die Omega gaan daar wees. Wie gaan daar plek hê? Die dorstiges wat by God, by Christus water gekry het. En uh God gaan ons God wees en ons sy kinders. En die godloses, hulle gaan kry wat hulle verdien. Hulle het gewerk vir hulle aftreepakket, hulle gaan dit kry. Jy moet altyd weet as jy na die doodryk toe gaan, het jy dit verdien. As jy na die Here toe gaan, het jy geglo en dis genade. Maar jy kry maar net waarvoor jy werk. Nou gaan ons 'n bietjie dieper in die stad in. Sit reg, nog so 'n oombliekie nog 'n stapie verder. 21 vers 9. Ons het nou gaan kyk na die wie's wie. Nou wil ons bietjie van 21:9 tot 22 vers 5 na drie stappe kyk. Drie grepe op ons ewige plek waar ons gaan bly. En ek dink dit is nogal belangrik. Ek meen, dis nie aldag seker meer so dat mense sommer net kan trek of 'n huis verkoop en 'n nuwe huis bou nie. Maar ek sit en luister as mense 'n nuwe huis koop of 'n nuwe huis bou of as hulle verskuif daai opwinding van 'n nuwe plek en almal wil weet hoe's die huis, hoeveel kamers is daar? Ehm um, gaan daar plek wees vir dit en julle diere, waar gaan hulle heen en so en so en so. Daar's 'n opwinding. Nou vat Johannes ons na drie fasette toe van ons ewige woning tot by vers uh eh, 9 tot 21 vertel hy vir ons waarvan die stad gebou is en ek dink enige argitek en enige bouer en enige bou uh eh, um eh, ehm, instruk uh, ou wat bietjie werk bouaannemer En um, enige stadbeplanner sal hierby sal groot nuuskierigheid hê om te sê, "Vertel my bietjie van daai stad, hoe gaan dit lyk?" Dan vertel Johannes so bietjie. En dan in vers 22 tot 27 sê vir die mense wat sterk in die verhouding is, "Maar maar vertel my bietjie meer, hoe gaan God in daai stad aanwesig wees?" Jy sien die vraag wat ons vra is gewoonlik, "Gaan ek my oom of my tannie of my hond daar sien en so aan?" Johannes sê, "Kom ek vertel julle wat God wil hê julle moet sien en na uitsien in sy stad." So ons weet nou God is daar. Ons weet nou wat sy roep kom. Dis oop vir nuut vir die wat glo. En dan gaan ons uiteindelik die laaste stukkie van hierdie Openbaring. Dis aangrypend. Neem weer die Genesis verhaal op. Die paradys, maar meer as dit. Kom ons gaan kyk vers 9 tot 21. Toe een van die sewe engele Uh wat die sewe bakke het waarin die sewe laaste pla was. Onthou jy daar in hoofstuk 16, daai een engel met daai sewe bakke. Dis interessant, jy hoor hierdie opwinding. Dis die engel wat na Johannes toe kom en sê Johannes, ek het jou vroeër al hierdie slegte goed gewys. Hoe ons die hoe ons God se oordeel op die aarde moes omgooi. Maar weet jy Johannes, jy sal dit nie glo nie, ek gaan jou die hemel wys. Johannes, ek kan nie wag nie. God het my toestemming gegee om daai venster so klein bietjie oop te maak nog 'n bietjie. Jy het nou deur die sleutelgat gekyk, maar die Here het vir my gesê, jy engel het so harde werk gehad. Jy moes my oordeel uitgiet. En net soos dit God se hart breek dat hy sondaars moet straf, want God het mense nie vir die hel gemaak nie. Dit breek sy hart. Net so wil hy vir hierdie engele wys, kyk net as al my kinders by my is in my stad. Gaan wys vir hulle. Gaan wys vir hulle dat hulle kan opgewonde wees. Hierdie engele so opgewonde kom. Kom Johannes sê hy vir hom. Dis so mooi, jy hoor, jy moet jy moet iets hoor van die opwinding van die engele. Dis soos ek kan jou 'n brief gee as jy in die hemel is en jou familie kom daaraan. Jy kan ek sê hulle net kom wys. Dis wat jy hele hele lewenstyd lank voorgewag het. <laughs> Skus, ek weet nie ek onthou eers skielik hierdie ou grappie wat ou Tolla vertel het van die oom en die tannie. Wat ehm um, die tannie die oom so gesond laat lewe en dan eet dan as hy die choppie kry dan sny hy die vetjies af en sy vriende eet hierdie vetjies en dan kap hulle om een na die ander. So begrawe hulle hulle almal. Maar die oom eet gesond en hy gaan na die gim toe en so gaan dit en toe hulle so in die 90 is of iets, toe hulle in 'n karongeluk, toe hulle dood. En na so 'n week in die hemel sê die oom vir die tannie, "Jy weet ons kon lankal hier gewees het, sê ons nie so gesond laat leef het nie." <laughs> Ons gaan dit almal sê, hoor. Ek kan jou 'n brief gee as ons mekaar raakloop in die hemel gaan sê, "Vir wat het ons so vasgeklou na die aarde?" Hou dit op. Ons gaan dit vir mekaar sê, almal. Dous ons mekaar raakloop in die hemel. Ons gaan Hoe hoekom het ons so vasgeklou na 'n ellendige wêreld? Ons is by die Here. Die engele sê kom kyk. So hier gaan die engel, hy vat ons. Dit is so mooi. Een van die sewe engele: "Kom Johannes, ek wil vir jou die bruid wys. Onthou jy, onthou jy God het gepraat van die bruid en hy het vir my gesê ek kan jou wys. Johannes, kom loop net so eentjie. Kom loop net so, soos 'n argitek wat pas 'n plan opgetrek het en so opgewonde is en vir sy kliënte wil wys, kyk hierdie huis wat ek vir julle wil bou. Soos 'n bouer wat begin het, soos soos iemand wat 'n kunswerk geskep het en sê kom kyk net. Ek moet dit deel. Kom wys die engel. Dit is my so mooi. Maar raai wat? Raai wat? Vers 10. Johannes kan nie saam met die engel gaan nie. Raai wat? Engel het nie daai mag nie. Raai wat? Wat het in hoofstuk 4 gebeur? Wie moes hom in die hemel invat? O die gees van die Here. O nee, jy kan nie in God se terrein loop saam met engele nie. Die Heilige Gees moet jou toergids wees. Die engel nooi hom. Dan sê die Heilige Gees as te ware, dit is reg my kind vir hierdie engel of my werker. Jy was getrou, maar ek moet hom vat. Want dit is op God se terrein. Engele kan nie doen wat God moet doen nie. Toe vat die gees hom en die engel. Maar die gees moet ook daar wees na die hoë berg. En die gees sê vir die engel, jy kan saamkom. Netterloops. Netterloops, hierdie is 'n belangrike teks om oor engele in perspektief te dink. Engele as self mense bid en ek verstaan dit. Ek wil dit nie te hard sê nie. Jy weet die Here moet sy engele stuur. Engele kan nie. Jy moet mooi hoor, die engel of Johannes wys, maar as die gees van die Here nie saamgaan nie, kan 'n engel niks doen nie. So en die engel, maar die gees van die Here moet saamgaan. So my gebed is nie dat die Here in eerste plek engele stuur nie. Die Here stuur die gees. En as die gees saam met 'n engel dit wil doen, <laughs> wonderlik, maar asseblief moenie net 'n engel stuur nie. So, maar daar sit iets moois. Nou vat die gees hom en die engel, vers 10. En hulle gaan op 'n hoë berg. Jy moet hierdie visie kry. Jy kry nou 'n visie van 'n berg en dan vat hy jou algaande af in die hoofstraat in. So ons begin nou op 'n hoë berg, ons kyk af. Eerste wat ek sien, vers 11. Is nie hoe die stad lyk nie. Dit is belangrik. Maar die heerlikheid van God. Dis die wie is wie? Die eerste wat jy moet weet is God se heerlikheid, sy doxa is in die stad. Die groot woord, die heerlikheid van die Here. Die Ou Testamentiese Hebreëse woord, die kavoot van God, die heerlikheid van God. Daai heerlikheid wanneer God by die berg Sinaï sy 10 gebooie gee wat die berg laat bewe die heerlikheid van God daar's. Daai heerlikheid van die Here wanneer eh, Salomo die tempel inwy wanneer die heerlikheid van die Here die tempel vul. Nou is God nie meer net in die tempel of op 'n berg nie. Nou is God se heerlikheid in die stad. Die hele stad is vol van die Here. Ons sien in vers 12 en 13 soos ons in die stad inloop, 12 poorte, 12 engele by die 12 poorte en ons sien eh, die name van die 12 stamme Dis belangrik dat ons onthou, maar kom ons vat net die volgende beeld aan die ooste kant, drie poorte, noorde kant drie, so jy kry die vier windrigtinge. Nou geliefdes, nou moet ons bietjie onthou. Johannes gebruik die taal wat vir sy mense bekend is. Tipies antieke stad, Jerusalem het in die tyd van die Nuwe Testament 5 poorte gehad. Hierdie stad het 12, na elke windrigting uh 3. Dis baie. Maar dit wil vir jou sê simbolies, Die stad is oop. Baie mense kan inkom. In die ou Jerusalem het hier tou gestaan. Jy kan nie inkom nie, as net te min ingange. En dis ook om die stad te beskerm. Daar's soldate en daar kan net soveel mense inkom. Maar hierdie nuwe stad van God het baie ingange. Dis beeldspraak om te sê dit is oop. 12 stamme. Hoe kom hulle? Wel toe ons hoofstuk 4 gelees het, het ons gepraat van die 24 ouderlinge. Ons gesê dis die 12 stamme van Israel in die 12 apostels gee vir jou 24. Ons lees van vers 14 van die ehm um, die stad het 12 fondamente en 12 name die van die 12 apostels. So dis die Ou Testament en die Nuwe Testament saam gee vir jou 24. Dis beeldspraak om te sê dis die plek vir die totale volk van die Here, van die Ou Testament na die Nuwe Testament. Ehm um, ons hoor van die engele wat ehm um, by die poorte sit. Tegnies beteken dit dis die bewakers. Maar die stad het nie oppas nodig nie. Maar dis beeldspraak want die antieke mense weet jy moet 'n stad oppas. Dit sê vir jou daai eerste hoorders, hierdie is 'n veilige stad. Die lewende God se werkers pas hom op. Sy weermag is aan diens. Dis 'n veilige stad. God se weermag is daar. Sy hemelse weermag, sy engele magte. Vers 15. Jy kan die stad meet met 'n goue meetstok. Dit is verseker die taal van van Jesegiel. Jesegiel sê jy kan die nuwe Jerusalem meet want hy wankel nie. Onthou julle in nou hoofstuk 11 vers 2, daai daai stad, die ou Jerusalem wat oorgegee is aan die heidene vir 42 maande kan jy dit nie meet nie daar in 11 vers 2 gestaan. Jy kan net meet wat vas staan, dis simbolies vers 16. Die stad se mates word vir ons gegee. Ehm um, die vertaling het gekies om dit in eie tyd se taal uit te druk. Die stad is vierkantig, solank as wat hy breed is. Lengte, breedte en hoogte is dieselfde. 12000 km, jy kry 'n kubus. Lengte, breedte, hoogte dieselfde. Dis stadia, letterlik 12000 stadia. Nou 'n stadia is 100 stadion. Dis 'n Griekse maat is 185 meter maal 12000 gee vir jou 2220 km, maar die feit is lengte, breedte, hoogte. Dit wil vir jou sê jy kan nie hierdie stad letterlik gaan bou nie. Né, nee, want is dis nie so nie, dis 'n kubus. Lengte, breedte, hoogte, dis volmaak. Die getal 1000 en die getal 12 wil vir jou sê dis die volmaakte stad van God. Ehm um, Johannes gebruik baie simboliek hierso gaan oor God vers 17 dieselfde um, wanneer hy weer 'n keer vir ons mate gee. Die muur om die stad, 144 meter hoog. Mense sou dit ook anders kon vertaal, die Grieks is moeilik daar. Maar dit gaan oor God se aanwesigheid. En dan geliefdes in vers 18 tot 21 word die boumateriaal van die stad bespreek. Veral die um, die 12 um, ehm, fundamente um, en dit word en dit dit bly uitermate moeilik om die Griekse beelde te verbind aan eksakte edelgesteente soos ons dit vandag in ons wêreld ken. Net 'n vergelyking tussen edelgesteente in Joodse tekste en Grieks en Romeinse tekste kry verskillende beelde, maar dit maak nie saak nie. Punt is, ehm um, van daai 12 edelgesteente wat hier genoem word, kom baie in Eksodus 28 ten minste 7 van hulle kom in die hoofpriester se klere voor. Met parels, heel laaste wat in tyd van die Nuwe Testament die belangrikste nuwe ehm um, juweel was wat uh, gevind is. 21. Die 12 poorte is 12 parels. Elkeen van die poorte is uit een parel gemaak. Dit was die kosbaarste edelgesteente. Wat vir jou wil sê hierdie hierdie stad is die bruid. Kosbaar. Goed. Kom ons gaan tot by vers 27, dan gaan ons so 'n bietjie breek. Dan sal ons volgende week vers hoofstuk 22 doen. Ons ons stap nog 'n tree vorentoe na die wies wie. Ons het nou gaan kyk na die boumateriaal. Ons gaan kyk na die stad. Dit is groot. Ehm um, God se heerlikheid is daar. Dis van die kosbaarste materiale gemaak. Maar dis nie Johannes se punt nie. Die punt is nie dat jy op goue strate gaan loop nie. Die punt is dat hy na by die Here gaan loop en hy wil dit oor en oor en oor sê. Nou sê dit weer, 'n tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige en die Lam. Baie belangrik. God en die Lam, Jesus, is op dieselfde vlak en die Gees. Maar hy beklemtoon veral in Openbaring God die Vader en Christus die Lam. Ons weet hulle is beide op die troon 22 vers 3 net daarna. Beide is die Alfa en die Omega. Beide word aanbid. Ek sê altyd vir die Jehovah getuie, so ek het nou lanklaas om van hulle te praat gehad. Hulle ontken Jesus se godheid. Ek sê hulle het nog nooit Openbaring gelees nie. Want God en die Lam word gelyk genoem. Albei word aanbid. Albei is op die troon. Albei het dieselfde verheerliking. Want hulle sê altyd waar is die tekste waar Jesus God genoem word? Ek sê julle vra vir een vraag te min. Hoe word God aanbid in die Ou Testament? En as Jesus op dieselfde manier aanbid word, is daar nie 'n gesprek nie. Hy is God. En hier is dit. Hier sien ons dit. 'n Tempel het ons nie gesien nie, want die tempel is die Here God, die Almagtige en die Lam. En daar's nie 'n son en 'n maan nie. Dis vervang. Son is af, maan is dood, want God se doxa weer 'n keer is die lig. En daar staan letterlik dit het op die stad geskyn. So God is in die stad en God se lig is hy self. En dan kry ons die beeld van die lamp. Die lam is die lamp. Ek het sommer in Jesaja 60 het by my ehm um, geresoneer. Jesaja 60 vers 19 tot 20. Bedags sal die son nie meer vir jou lig gee nie. Snag sal dit nie die maan wees wat oor jou skyn nie. Die Here sal vir jou ewige lig gee. En jy sal roem in jou God. Jou son en jou maan is die Here. Jy het al hierdie teks raak gelees. Jesaja 60 vers 20. Jou son en jou maan is die Here. Hy gaan nie onder nie. Hy word nie dof nie. Die Here sal vir jou 'n ewige lig wees. Jy kan mos nou hoor hoe Ego dit in Openbaring. Dis mooi, né? Is dit nie die mooiste teks wat jy moet gaan lees nie? Jesaja 69 vers 20. Die Here is jou son, die Here is jou maan, die Here is jou lig. En daar sê, in die nuwe stad, God is die lamp. Die lam is die lamp. Hoor die beeldspraak. Twee keer beeldspraak. Jesus word die lam genoem. Hoekom? Hy's geslag maar die lam is ook die lig. Jy hoor, hy Johannes gebruik dubbele beeldspraak om vir jou dubbel te sê wie Jesus. Christus die gekruisigde, die opgestane, die geslagte lam is met eens ook die lig wat hy gesê het, die lig vir die wêreld. Johannes 1 van daar af. Hy's die lamp. Psalm 119 sê die woord is die lamp op jou pad. Openbaring sê Christus is jou lamp. Hy gaan vir jou lig gee. Die nasies sal in die stad lewe, vers 24 in die lig en die konings van die aarde ehm um, sal luister verleen. Nou ek ek loop se so nou en dan en julle ook dalk in van hierdie omgesukkelde jafels vas wat jy nou probeer bewys hoe verkeerd is die Bybel. En een so per trek toe eendag my hierdie teks en sê, "Ja, maar as daar nou 'n nuwe stad is, waar kom al daai nasies vandaan en al daai konings vandaan?" Wat het snaaks dat mense die extreme goeters vat. In elk geval, ek sê toe vir hom, weet jy wat, mense moet verstaan hoe lyk 'n antieke stad. En jy moet verstaan wat se troos Johannes in sy eie tyd se taal wil gee. Hy probeer nie sê daar's nog ander stede ook na die stad nie, wat nie in die Nuwe Jerusalem is nie. Hy probeer net sê hier is die stad waar die nuutgemaakte konings van die aarde ook kan wees, die gelowige konings. Hulle sal ook in hierdie stad kan wees. In vers 25 ehm um, die stad se poorte sal oop wees want daar's nie meer nag nie. Nou sê die ou ook vir my, ja maar hoekom moet daar nou poorte nog wees? Daar hoef mos nie meer 'n muur om die stad te wees nie. Ek sê nee, dis waar, maar jy moet onthou dit was die mense se verstaan van 'n stad. Maar Johannes se punt is dis oop. Want aan die dag staan 'n stad se poorte altyd oop in die antieke wêreld. Net in die nag sluit jy dit. So daar's nie meer nag nie. So dit beteken dis 'n veilige plek. Verstaan ook hoe Johannes in die taal van die mense van sy dag kommunikeer. Maar as jy nou met 'n moderne westerse ateïs praat dan kan nie dit verstaan nie. Poorte word nie gesluit nie. Die mense sal luister en rykdom. En dis weer 'n keer van die nasies. Dit wil bedoel dis die taal van van Jesaja, van almal sal na Jerusalem toe stroom. Dis God se droom. God se nuwe volk is universeel. Almal is daar. Almal is daar vers 27, 26. Behalwe vers 27 die onreines. Uh die Griekse woord vir onreinheid is koinos. Common, algemeen. Onreinheid is om besoedel te wees, om kulties onrein te wees. Daai mense is nie daar nie. Maar ook losbandigheid. Hy noem twee soorte sonde of twee soorte probleme een kant kulties onreinheid en die ander kant vers 27 losbandigheid. Hulle is ook nie daar nie. Wie is alleen in die nuwe Jerusalem? Mense wie se name staan in die boek van die lewe. Die boek van die lam. Onthou julle daai boek? Hy loop van die begin af in Openbaring. Christus skryf ons name in die boek van die lewe. Die boek met die aanklagte teen ons in Kolossense 2 vers 14 is toegemaak. Die hierografon in die Grieks van Kolossense 2:14. Die Jode het geglo die Joodse apokaliptiese, die ou ouens het geglo die die oordeelsengele hou so hulle noem dit 'n Griekse hiero, 'n handgeskrewe dokument waar hulle boek hou van al jou sondes. Daai engele vlieg so en kyk hulle, o, jy het nou weer dit gedoen, jy weet dit gedoen, so hulle hou so boek. En op die laaste dag dien hulle dit in teen jou. Nou kom Paulus en hy sê Christus het gesê gee vir my die gyrografon en hy vat dit toe en hy toe daai spykermerke deur sy hand gekap is, toe kap hy daai aanklag saam deur die merke in sy hand in en toe loop sy bloed oor dit en dis betaal. Dis afgeskryf. En dis die beeld wat ons ook hier het, die boek van die lewe. Onthou julle in 20 vers 15 het ons vir mekaar gesê staan net name van mense terwyl die bose of die straf die mense wat oordeel het al hulle dade word genoem maar as God jou op jou naam ken en hy het sy naam jou naam in sy boek geskrywe dan is dit jou paspoort jou reisdokument wat jou oor tyd en ewigheid kan laat reis ek dink ons moet vanaand daar breek en ons gaan as die Here wil volgende Sondag aand dan vat ons hoofstuk 22 en ons stap hier en ons stap sommer weer so 'n bietjie agteruit. Maar ons sê vanaand vir mekaar op besoek aan hierdie stad. God is in die stad, God is in die huis. God is in die gebou. En as hy daar is, maak hy alles nuut. Hy maak in weer Jerusalem. Babel sal met ons wees. Babylon sal met ons wees. Totdat die Here kom. Nuwe Jerusalem wag op ons almal. Wat 'n vooruitsig. Vraag, opmerking, ek is klaar. Goed, kom ons sluit af met gebed. Here, baie baie dankie dat ons hierdie vooruitsig het van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En dankie Here dat U ons vanaand deur die Heilige Gees in die woord op 'n reis geneem het. Dankie Here Jesus dat ons die engele se opgewondenheid kan deel Here toe die engel sê kom ek wys jou die nuwe stad het my eie hart geklop. Want Here ons almal gaan daar wees. Ons wat sê Christus die Here is my Here. Here dankie dat U ons gekoop het deur U eie bloed uit elke stam en taal en volk en nasie. Here ons lewe dikwels in verskillende soorte Babylons. Here daar's baie baie mense in die donker wil U hulle soos brandhout uit die vuur uitdruk. Wil U ons gebruik, Here? Wil U ons gebruik met 'n helder boodskap? Kom, kom koop verniet ewige wyn, ewige water. Here wil U ons uitstuur terwyl daar tyd is om mense te nooi na die feesmaal van die Lam. Dankie Here dat ons met verwagting kan uitsien na die dag dat Christus ons kom haal. Tot dan Here, bly by ons. Vanaand as dit donker is, môre as die week begin, laat U naam verheerlik word. Dankie dat ons dit kan bid in die mooi naam van ons Here Christus Jesus. Amen. Vrede.